तो गाइज फाइनली यार आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लूल इमोट का रिडीम कोड जी हाँ दोस्तों सो गाइज मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रिडीम कोड दिया था बट यार कुछ बंदों का वर्क करा कुछ बंदों को नहीं करा जिन बंदों का नहीं करा था तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करा और मैंने वहाँ पर उन्हें न्यू रिडीम कोड प्रोवाइड करा दिया तो गाइज अगर आपका भी रिडीम कोड वर्क नहीं करता किसी कारण तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो सो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना एकदम जेनुअन रिडीम कोड होने वाला है हंड्रेड ये रियल रिडीम कोड होने वाला लूल इमोट का सो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना साथ में आप लोग कोई प्यारा सा कमेंट भी कर देना मैं किसी भी कमेंट में रिडीम कोड प्रोवाइड करा दूंगा और यार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना अदरवाइज आपको रिडीम कोड नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इस इस रिडीम कोड आपको दो दो अंक करके अपनी स्क्रीन पर दिखते होंगे इन्हें आप ध्यान से नोट कर लें जरा सी स्कीप मत करना अदरवाइज यार आप लोग कहीं रिडीम कोड मिस कर दोगे फिर आप बोलोगे भाई आपने दस अंक ही दिया बारह इतने का आता है तो वही इसलिए कह रहा हूँ यार वीडियो को ध्यान से देखना अभी रिडीम कोड यार मिस मत करना तो चलिए दोस्तों सो वही अब आपको बताता हूँ कि आपको रिडीम कोड कहाँ पर रिडीम करना है सो वही आपको पता है फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहीं पर रिडीम करना है आपको प्ले स्टोर पर नहीं जाना रिडीम करने आई ये जो फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपका रिडीम कोड रिडीम होगा सो वही एक और बार मैं आपसे बोलना चाहूँगा यार अगर आपका रिडीम कोड वर्क नहीं करता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो मैं आपको वहाँ पर न्यू रिडीम कोड प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है तो यार वीडियो को फेक मत बोलना यार मैं फेक वीडियो कोई भी नहीं बनाता यार मैं आपके लिए एक तो रिडीम कोड लेकर आ रहा हूँ आप लोग भाई बोल रहे कि भाई fake video fake video fake video so is ऐसा क्यों करते हो यार सो इज़ अगर आपका रिडीम कोड वर्क नहीं करता तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो मैं वहाँ पर आपको new redeem code provide provide करा दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन बंदों को मैंने रिडीम कोड दिया वहाँ पर इनके स्क्रीन देख सकते हैं स्क्रीन शॉट बहुत पर मैंने आपको ये प्रूफ के लिए मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाएं सो यार वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहो आपको बीच बीच में रिडीम कोड के अंक मिलते रहेंगे तो वही सुना यार ध्यान से नोट करना फिर आपको अपनी फ्री फायर ऑप्शन वाली वेबसाइट पर चले जाना वहाँ पर आपको रिडीम कर लेना है और चौबीस घंटे के अंदर आपके बॉक्स में आपके ईमेल बॉक्स में ये वाला जो इमोटल लूल वाला ये आ जाएगा सो वही सो वही ऐसी यार फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अदरवाइज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार फिर आपको रिडम कोड नहीं मिल पाएगा सो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के नीचे एक प्यार सा कमेंट कर देना मैं किसी भी कमेंट को चूज़ करूँगा और उसमें अपना जो उसमें लूल मोड का रिडम कोड दे दूँगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था आई होप आपको बारह अंक के रिडम कोड पूरा मिल चुके होंगे तो यार रिडम कोड मिल चुका है तो यार वीडियो को लाइक करते जाओ चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ साथ में नोटिफिकेशन बेल को जिसका भी रिडीम कोड वर्क नहीं करता प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मेरे को इंस्टाग्राम पर ठीक है फेक मत बोलना भाई फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो बाय बाय